Всем привет! С вами Сергей Инкоста. Показываю сейчас на вашем на своем счете, как у меня работает э, робот по добыче Free Doge. до, ну короче до, доги доги называются. Робот будет работать 5 минут. А, только что я его запустил. Вы сейчас видите, что это 26, 27, 28 ставка. А, и посмотрим, что будет происходить в режиме онлайн. На всякий случай я буду стоять, держать клавишу на стоп-бот, чтобы в случае необходимости его остановить. Потому что у этого бота, он хоть и неплохо, очень, очень хорошо зарабатывает, а, но бывают некоторые просадки, поэтому а, самая глубокая просадка была 19 доджикоинов он потом это все возвращает. Я очень внимательно сейчас смотрю за столько состояние профит. А, обычно я здесь набиваю на нем а, раз в 10 минут. То есть а, с началом каждой минуты ну, то есть там 11 минута, 1 минута, 11 минута, 21 минута, 31 минута, 10 а, доджикоинов. Ну, когда 10, когда 5. То есть все зависит от, от э, разных ситуаций. Это пока ознакомительный момент, то есть я просто показываю, как она работает, потом я обновлю страницу, будет видно, что э, баланс никуда не исчезает, то есть это рабочий абсолютно инструмент. Э, мой брат его гоняет абсолютно целые сутки, вот. но у него, правда, депозит, конечно, не там 32 доджикоина, которые сейчас показываю, у него, конечно, гораздо больше, и начинал он, начинал он с 10 доджей. Э, набитых вручную. 10 доджи набиваются они в течение там 3-4 дней. Даже меньше, если вы весь день это делаете. Ну, у меня ушло на 10 э, доджи коинов намного заранее до этого момента уже снимал деньги, уже переводил. А у меня уходило, ну, уходит примерно неделя чтобы сделать тот же коин. Вообще на тему криптовалют меня подсадил один из моих подписчиков. А, ну, пока он не состоит в нашей группе там, и так далее. Дмитрий э, Чагашкин, чему ему большое огромное спасибо. Меня заинтересовали криптовалюты, я попросил э, своих же программистов написать специального робота э, прибыльного. Ну, сейчас а вы смотрите, как он работает понятно, что основная часть информации здесь скрыта, которая ниже идет, здесь уже такая. Но основную информацию видно, как она работает здесь. Как будет 5 доджев, я сразу останавливаю торги. Видите, как он периодически бывает уходит в минус но в целом он все время растет. Поэтому как только будет 5 доджикоинов, хотя нет, я думаю, хватит. Все, остановили мы торги. 4 а, доджикоина он заработал за 4 минуты. А, до, доджи, ну, доги, доги коины, доджи коины, все по-разному называют, ну, вообще доджи коины. Вы видели, что мой депозит увеличился, Понятно, что здесь не сотни, не там тысячи доджикоинов, но они спокойно набиваются а, каждый там, начало каждой десятой минуты. Вот сейчас сначала минуты мы проработали четыре с половиной минуты, то есть я как раз сначала это получается 30 минут у меня было на часах, я включил, включил запись а, и мы поехали. А, если им работать аккуратно, то есть, ну, как вам сказать, он, дело в том, что если он, у вас депозит большой, то есть э, минимум тут хотя бы 100 Доджи, да, то вы можете его включать смело на целые сутки, он будет у вас пахать как сумасшедший. А, у брата была просадка максимум 19 доджикоинов, он их перекрывает и чешет дальше. А больше, вот, то есть это а, по тому алгоритму, который был здесь заложен, он еще ни разу не давал. А работает он последние две недели, и счет у него, мягко говоря, космический. А, но я как человек осторожный и хоть и доверяющий всей системе, которую делают мои программисты, да, но э, а, все-таки вношу сюда некоторую долю степени риска и так далее. Я все еще не привык к э, криптовалютам. Мне еще интересно пока. Э, вот. Я останавливаю его, потому что мне не хватает терпения, по большому счету, смотреть, как это все прыгает там и так далее. Э, для меня непривычно видеть такие цифры, как вот 36.89 и так далее, как в Dogecoin, да, потому что я в свое время покупал, продавал биткоины, это было давно, еще в самом начале, и продал я вот буквально на пике почти, там не дошел чуть-чуть до пика, но тем не менее по очень выгодному курсу. Вот. Но ну, а сейчас вот я вернулся к набивке через всякие экраны и так далее биткоинов благодаря Дмитрию Чагашкину. Э, который просто подсадил меня. Ну как, как-то ненавязчиво так. Я просто спросил у него, чем вы сейчас интересуетесь, зачем вам нужен трейдинг TradingView платформа, по которой я на своих каналах показываю, что можно там добавить бесплатную версию кучу индикаторов. Он говорит, что торгует, э, интересуется биткоинами, ему эта тема интересна. Я как-то снисходительно как-то к этому относятся, потому что криптовалют большое множество, и там, мне кажется, заморочаешься. Но потом начал сам потихонечку вникать, искать всякую информацию, смотреть э, видео на эту тему, э, как разогнать ea облако, э, как разогнать, э, ну, как на кранах зарабатывать, э, вот на этом FreeBitcoin и Dogecoin, что есть такая штука. Ну, тут, честно говоря, э, пользоваться free роллом. То есть вот здесь вот вместо старт бот будет стоять у меня free roll. Да, если я сейчас уберу робота. А, кстати, я говорил, что обновлю страницу. Вот, вот я обновляю страницу. Сейчас она обновится. прошло обновление. Вот видите, появились фри доджикоины. А, исчезла здесь вся настройка. Потому что робот, который здесь внизу стоит, он сюда перекидывает данные в интерфейс. Ну и, соответственно, сейчас нужно будет его заново настроить при обновлении страницы. Как вы видите, баланс остался тот же самый. Да, я здесь играю ну как нажимаю, у меня ни разу не выпадало больше, чем вот первая строчка, ни разу еще. Сколько две недели я юза, ни разу больше этой цифры не выпадало. А, ну, может быть, такие настройки стоят а, у компании при Dogecoin. Поэтому мы придумали свой мультиплай доги. и в авторежиме, в мануальном режиме, без разницы. Сейчас, секунду, я настрою э, бота и ну, робота и включу заново. Поехали. Третья сделка была, четвертая, пятая. В общем, смотрим. Чуть рановато я его запустил. Блин. Не знаю, как сейчас получится. Но надеюсь, все будет хорошо. Рано, потому что я его запускаю ровно в начало, с началом новой первой минуты. Как показала практика, так лучше. Намного лучше почти во всех планах. Кому интересно, смотрите, я болтать особо много не буду, а у меня просто зуб побаливает. Раздуло капец как сильно. Пойду в понедельник к врачу. Не будет у нас торгов по бинарным опционам и по фьючерсам в понедельник с группами. Уже все предупреждены. У меня реально бидос. Ну и если на стену полезу, то поеду ночью в бесплатную клинику. Бесплатно, то все сказал. В коммерческую клинику. Не хотелось бы, конечно. Хочется, чтобы все было хорошо и так. Кому интересно, обращайтесь в личку, я расскажу, как его получить. У кого не получается торговать, в доджикоинах и э, чтобы робот работал хорошо, да, обращайтесь, я расскажу, как получить, там цена, собственно говоря, небольшая. Ну, для всех по-разному, конечно. Для кого-то и 300 рублей это большие деньги, для кого-то и 5000 долларов это о, один раз пообедать в ресторане. Поэтому всех по-разному. Ну, тут я буду три с половиной ждать. И на трех с половиной я остановлю бот. принципе, достаточно. Три восемьдесят два. А, и вот таким вот образом, ну тут сейчас он две минуты работал, нет, не две, вру, сейчас секунду скажу, три минуты 19 секунд работал робот. А, за три минуты он сделал 3,3 а, доджи коина. Вот посредством работы через сайт free free.gcoin. Сколько я мониторил, сколько я сам пробовал различных ботов, э, и платных, и бесплатных ребят. И самый дорогой бот, который я купил, э, стоил э, полторы тысячи евро. Ну, это был сильно отличающийся бот, конечно. Мне хотелось посмотреть в глаза тому продавцу, кто его продал потому что он обнулил 150 а, доджевый баланс, то есть 150 доджи улетели в никуда <laughs> безвозвратно, но это не проблема, потом я временами посидел, потыкал, брату дал, он быстро набил мне начальный баланс, там 10 доджи, и я начал его разгонять а, таким образом. Каждый момент, ну, вот я сейчас обновлю страницу, запомните, 40 275. Робот удаляет сразу все свои данные э, и показывает, что да, вот у нас 39 минут осталось до следующего фристарта. Я периодически все захожу, посматриваю, ну и периодически так нагоняю. Вот, в общем, кому интересно, обращайтесь. А, расскажу, понятное дело, что это не бесплатно, но это не сильно так дорого. В любом случае, мне бы хотелось узнать, за какую сумму вы готовы его приобрести. То есть пишите свои а, под видео комментарии, за сколько вы готовы купить такого робота. Вот. И я потом уже каждому в личку, обязательно пишите мне в личном сообщении а, ваш e-mail, скриншот вашего комментария, под этим видео и ваш e-mail, чтобы я мог вам ответить, э, сколько, за какую цену я готов его вам отдать. Ну а то, что он работает и летает, ну, вы видели это сами. Вот. Как бы мне тут добавить нечего. А, понятно, что этот бот я продам только пяти людям а, ну почему это делается? Потому что если узнает большее количество людей, то вы просто не сможете зарабатывать на этом сайте. Там сидят достаточно серьезные программисты, а, они ведут и free bitcoin, и free dogecoin, а, поэтому довольно быстро вычисляют любые алгоритмы. Вот. Там, допустим, вы запускаете какой-то скрипт, который работает через э, скрипт э, панель, да, Э, хоть на Mozilla, хоть на Google Chrome, хоть там на любой другой платформе, ой, на любом другом браузере. Э, там у них стоят какие-то такие программы, как вот мне ребята объясняли, э, говорят, что у них явно стоят какие-то отслеживатели. Поэтому сделали робота, который не видит, который их программный комплекс не видит 20 отслеживания. Но из нас э, вот, все четверо используют этого робота, э, все по-разному, ребята. Э, то есть двое также делают, как и я, потому что он был под этой заточен каждую, каждую минуту новой 10-минутной свечи, этой свечи, да, 10-минутного времени. И обратно и еще двое ребят, а, они гоняют его круглые сутки, и, в принципе, проблем у них нету. Ну, нет, вообще нету, да. А, мы думали, что все-таки будет как-то вычислен, и это были тестовые счета у них, ну, как тестовые, то есть э, готовы были их полностью занулить, вот, а, работы. Но ну, все хорошо, и они живут и пропивают, и я здесь добиваю а, до 100 доджи, ну там за пару дней, а, и на вывод, до 100 доджи и на вывод. ну, я так делаю. Кто хочет, может там догонять там, до 1000 доджи там, и больше, и потом на вывод делать. Или там гонять всю неделю его, и там, в конце недели они автоматически вывод сделают. Как-то так. Вот. Всем спасибо за внимание. С вами был Сергей Инкоста. Всем пока.